Señor. Байбал почему-то уверен, что он скоро отправится на тот свет. Кудяский булан. Мы будем складывать в эту бутылку вот эти камушки, когда его желание будет исполняться. Бо-бо-бо! Илья Хаман, тонордук, твах надо. Харчу, да бакача. Типа Ол чупха боллагады. Ите, бағархана боллагады. Оттайан туағамет, біраханала қынду бол. Болады. Бірахана диен, қағанда туалбат, бағана. кихияха туалбатын эһэм бу саамай бағала ханаата сороғор үйәккәр тон сороғор туалбатын билеңин мунчаараган комалогон